举个例子，修伯利安战舰上崩坏炉的极限功率是一千三百八十轰瓦，然后月光王座上崩坏炉的极限功率是一万两千轰瓦，真是有趣呢。以现在天命组织对崩坏能的研究，一千五百轰瓦的崩坏炉就是极限了。你说的是律者吗？没错，在长空室观测到的第三律者击破修伯利安的那一击，崩坏能强度是三千两百轰瓦。所以说梦里的那个声音。 也说需要四把钥匙，一口气消灭我！哼哼哼哼！来！嘿！要上交给教会吗？做好你的觉悟了吗？保持警惕！新装备入手，是用剑说话的时候。嘿。 要上交给教会吗？这就是我的正义。为了荣誉。要上交给教会吗？